んばんはボルスです、えー、前回のね続きやっていきましょうまたなんか私変なマップに印をつけちゃったみたいでマップ上水色のが出てますけどあれあんまり気にしないでくださいいたいたいたいたいたいたいたこれね OK いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやどこプレゼント来たプレゼント来たこの左右のエイムぶりの遅さはどうした初速が遅いんですよね結構大胆にいた嘘でしょええー えー、どこだあいたいたいたいたいたいたまずまずまずまずいうわまずいパッと振り返れないんですよねエイムを外して振り返ってこうか OK うん 何個持ってるんですかね、グレネード。ちょっと、立ち位置を変えて。ちょっと死ぬわけにはいかない。 よいしょあれ今いたな よしとりあえず銃撃戦は違う終わったっぽいので助けに行きましょうどうやったらいいのかなおっ まだ銃撃戦は続いてますね、これ。ハンドガンに変えましょう。おおなんかたまたま全然体力回復しない いしょいやまたまた発作がちょっと収まるまで んどうやって行くんだこのシャッターは開かないここも開かないとなると上ですかねどっか開いてないかな どっか空いてないかなどこも空いていない上じゃないってことかよいしょ ここに空いてるところがありますねこの当たらなさクオの当たらなさ stop him before he runs. うわやってしまったちょっとハンドガンが弱すぎるのかなーいややっぱりちょっと難易度を下げた方がいいのかな ヘッドショットちょっとね決勝狙っていきましょうおいおいおいおいやばいやばいやばい ちょっとやっぱり威力減衰が結構ありそうなんで変えますか。 ねねねねねねね上かやばいやべえうわまたやってしまったちきしょう ちゃんとした FPS だったらこんなことは絶対ないのに R3 押し込みでこのエイムなんでねやりづらくてしょうがないですいるな弾丸はいたいたよいしょ頭頭 ん嘘これなんだいやいやいやいや嘘でしょこれは これは参ったな。あ、やばいやばい、間違えた。えー、っと。投げ物ありますけど、あんまり意味ないですね。これ、フック使えないんですよね。でもこの先なんですよね。どうしようかな。 とにかく R1 の連打で乗り切ってみるかうんふっふうやー胸ここれうわうわうわうわちょちょちょちょちょちょちょこっか 後ろ分かっているのに振り向けないいやこっから <laughs> こっからか先にダメね分かったようふう ちょっと待ったちょっと待ってちょっと痛い痛い痛い痛いちょ危ない危ない危ない危ないこんなもんはさ き止めよしエイムがあららららら違う違う違う違う違う違うよそうか銃を構えてると いやエイムを外して戻してがなかなかうまくいかないですねあれ多分あっちじゃないのかな違うのかなえ接続に失敗 どういうことだちょっと今日、あれだ、ここで一回やめておきますね。PSN のゲームセッション作戦失敗しましたという、ちょっとメッセージが出てしまったので。よいしょ。 はい、というわけでまた次回ね、えー、お楽しみいただければと思います。ボルスでした。おやすみなさい。